Prva stvar, da biste makar taj browser već dobili, je bila da članovi tima imaju dovoljan doprinos, znači dovoljan broj linija koda da su sami napisali, dovoljan broj komit operacija, to je da su dovoljno puta slali na taj centralni server, za taj repozitorijum koda. To je recimo bilo nekakav onaj osnovni kriterijum za bronzani bež, znači da prosto doprinos dovoljno veliki, da to nisu ono kao komentari dodati u kod, nego da je zaista neko iskodirao nešto. Ko je to postigao, taj je dobio bronzani beč. Znači da je jednostavno dovoljno bilo toga. Iznad toga, za srebrni beč za kolaboraciju, tražili su se još neke stvari. Bilo je sad ovako, da li ste međusobno donosili nekakve odluke zajednički, da li ste podelili rad i tako nešto. I to se recimo isto tačno videlo iz toga ko je koji deo programa radio. Ako je jedan recimo radio testove, a drugi implementirao program, oni su jednostavno morali zajedno da sarađuju, testovi ako ne prođu, ako propadaju, znači program nije dobro, ovu implementaciju mora da doradi, takođe testovi su morali da budu dovoljno detaljni da bi se sve istestiralo i tako dalje. I ako se vidi da su svi članovi tima doprinali u tom smislu, a, oni su dobijali srebrne bodževe. E sad postoji i onaj konačni kriterij. Šta se dešava ako hoćete kao zlatni badge, svojom da kažem, morate još nešto da uradite da svi zajedno kad radite, a, da vaš izlaz iz svega toga bude međusobno zavisan. Znači, ako jedan od vas nije doprineo, da nije uradio to što je on uradio, da li bi ceo projekat mogao bude završen ili ne. To je ideja. Znači, ako je neko radio nešto nezavisno od ove dvojice, na primer treći je radio, taj neće dobiti da zlatni bet. Prosto on se držao po strani sve vreme, nije bilo interakcije i tako da. Znači, prosto moralo je da postoji neka lična odgovornost, a i neka zajednička odgovornost i da rezultat bude međusobno nekako povezan. I šta sad, koji je efekt svega ovoga? Sad bilo je tako beđevi za komunikaciju, za entuzijazam čak. Kako ocenjujete entuzijazam? Pa ako ste na fakultetu, to onda izgleda ovako. Studenti koji dolaze na, na konsultacije, to je jedna stvar komunikacija preko e-maila, to je druga stvar, za entuzijazam. Postavimo zadatak i kažemo, evo ga recimo rešenje, ko može da smisli alternativno rešenje. I se tu kreću nekakva kreativna ono, dopunjavanja tog koda i tako dalje, nekako originalnije rešenje zapravo ukazuju na to da je taj neko entuzijasta. Istrajao je do kraja, bilo mu je fakultativno, nije morao to da radi, ali odlučio je da hoće, znači on je ipak nekakav entuzijasta. e está conectado.